آپ گھر میں مصروف ہیں یا کہیں بیٹھے ہیں آپ کو بیٹھے بٹھائے جنت نظیر پاکستان کی ہم سیر کرائیں گے حسن و جمال کی برمار اور فطرت کے حسین شاہکار خوبصورت رنگوں کی کہانی دلکش تعمیرات کی زبانی وادی پھول خوشبو دریا اس کا ہر رخ لگے جدا سا پاکستان تو ہے انتہائی پیارا آؤ کریں اس کا فضائی نظارہ یہ شارٹ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دل کو محظوظ کریں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹیفکیشن وصول ہو آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو ویری مچ